अपने पास बहुत सारे कॉइन है और अपन को चाहिए और मतलब लाल जोलाने रुको रुको रुको ये भोसरी वाला कौन है लाल जोलाने वाला रूम जा रुक मर जाए यार मर जा हेडशॉट नहीं लगता यार अपन से हेडशॉट ही नहीं लगता क्या बोलो अपन इतना लूप प्लेयर है ना अपन के हाथ से हेडशॉट लगता है पर कोई बात नहीं अपन ऐसा नहीं फिरता है तो गान पड़ जाती है लोगों की देखो मैं बोला था मैं बोला था अरे ये कौन है कौन पर अपन ने इसे मार दिया अपन का नेल एकदम परफेक्ट होता है पर अपन के ऊपर और कोई तो नेट डाल रहा है पर कोई बात नहीं अपन इनसे डरने वाले वैसे नहीं ये रुको यहाँ पर आ गए हैं भोसले वाला हुकुम है चाहे तो हुकुम मतलब हुकुम कैरेक्टर लेके आया है पर कोई बात नहीं अपुन इसे आसानी से मार देगा भाई चलो आप उनके नेड़ हो गए खत्म पर कोई बात नहीं अपुन भी करता है रश अपुन अब करेगा एकदम प्रॉपर रश मतलब इसको इसको खत्म कर डालेगा यार अपन देखो देखो मार रहा है मार रहा है किस, कितनी चुन मची है इसको अपन को मारने को अपन को ये मार नहीं पाएगा समझ रहे हो ना आप इसको अपन को ये मार ही नहीं पाएगा समझ रहे हो आप इसे मैंने मारा ना आपको करना पड़ेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब मतलब करना ही पड़ेगा यार देखो देखो देखो कितना कितना डैमेज दे रहा है बोझरी वाला कितना कितना कितना मारेगा अरे भाई पर कोई बात नहीं अपन इसे मारेगा मतलब मारेगा बोझरी वाले मर जाए यार मर जाए मर जाए देखो हेड शॉट लगा इसको भाई लोग अपने आसानी से मारते हैं और अपन को जाना है झोन के अंदर क्योंकि अपन की झोन हर, हर बार मतलब क्या बताओ हमेशा मारता ही रहता है पर कोई बात नहीं अपन आसानी से पहुंच जाएगा भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब